泰国拳手每天要踢六千次扫踢吗？答案是绝对不可能的。Hello，大家好，欢迎你收看这期 HDW 欧式泰拳的泰有问题，我是你们的 h d 师韩博维。呃，这两天呢，有很多朋友同时问我这个问题，我认为是可能哪里传出来的谣言啊。我今天从这个数学角度和技术这个逻辑角度，我们一块儿分析一下。呃，六千腿到底需要多少秒才能踢完？咱们一块儿去算一下。 呃，给一个参考数值，我见过优秀的泰拳手在十二秒里面是能完成三十次扫踢的啊，泰国的选手。那假设他是台机器连轴转，以这个速度不停，他四十分钟就能踢完，但是不可能是这个时间。我们再给一个参考数值。 一分钟，一个优秀的运动员或者优秀的爱好者到底能踢多少腿呢？一分钟能踢一百二十腿，平均一秒钟能踢两腿。可能一开始踢慢点，后边快点，或者一开始快点，后边慢点啊。这优秀的运动员和优秀的爱好者，这个差不了多少的啊。呃，为什么？技术没问题，体能没问题，都是这速度，差不了三四腿的。就像这个马拉松，不是马拉松，短跑运动员啊，这个第一名和最后一名，他也差不了多少秒的，明白了？ 呃，以这个时间来算啊，所以人类也是不可能以这个速度完成六千腿的。那好，我们乘以二，那也就是一秒钟踢一腿，匀速保持下去踢六千腿。咱们先说这是不可能的，算一下时间需要一个小时零四十分钟，好吧？这个不可能。那我们再宽容一点，我们做一个双倍的计算，嗯，两秒钟踢一腿，包含了中间他喝水休息的时间，好吧？ 好，那这样算，他踢完六千次扫踢需要三个小时零二十分钟啊！其实这个时间也是不可能的，因为扫踢的消耗很大呀，对吧？我们只是纸上谈兵的算，那实际你如果你踢六千次扫踢，会。 发生什么呢？我其实负责任告诉你，如果你真的以两秒钟踢一腿啊，或这样一秒钟踢一腿的速度去踢，当你以这个速度，当你踢到大概第三百腿的时候左右的时候，连扫踢，这样的话，你就会出现脚的脚趾那个大拇指，它两个关节中间那个连接的位置，那个那个地方就会撕开，撕开之后里面的肉鲜红色就会露出来。 然后慢慢的越扯越大，就开始流血，一地的血，明白吗？一个选手如果踢快了扫踢一百腿之后脚都会裂的，所以不可能完成六千腿的扫踢。这六千腿就是完全不可能那个数据，而且要花这么长时间。有的人可能说，那格斗专门的一些技巧训练不就得一个动作练多少遍吗？这是一个传统的思维观念啊，一个传统是错误的思维观念，要改善一下。你得理解，呃，首先呢。 呃，格斗的选手，我们举个例子，比如说综合格斗的训练选手，MMA 选手，右练站立，右练地面，要有限分配自己的训练，按时间啊，他不可能把每项弄的都是全能，他有可能拳腿打的好点，那地面技术就差点，地面技术好点，拳就差点，腿就差点，是有可能的。那，呃，如果是泰拳手，你也是拳、腿、膝、肘，还有缠斗中间的转换都得练，你可能拳就差一点，对吧？有可能膝好点，肘差点。 肘好点，膝差点。 对吧？但是拳击运动员不一样，为什么专项练拳，对吧？配合拳里面的变化，还有步伐的移动，那拳就很精准了，一定比别的选手拳都好一些。所以，我们得明白，我们面对一个训练里面合理分配时间，而且我们的训练单次的训练时间是不可能超过一个半个小时啊，或两个小时的啊。假设两个小时的训练，最后三十分钟也是在练练一些耐力训练，或者说一些肌肉的一些刺激的训练，它也不是很最后三十分钟很强度大，真正。 强度大，可能就那个一个半小时里面，那再说回一个半小时里面，真正强度大的有多长时间呢？可能就二十分钟啊，在它到极限的时候，中间就那几分钟了，最后缩到就那几分钟，它是一个持续的消耗，持续的各个地方的刺激啊，这才是呃真正意义上的格斗训练。那也是因为像这种谣言，六千腿泰拳选手泰国的，好吧，我们是欧美的风格的，但是泰国的选手要踢六千腿这种谣言呢？ 就是类似的情况，这类似的谣言才让很多在观望这项运动的朋友，然后在门口徘徊观望，最后呢选择放弃，认为格斗非常苦。其实是一个非常开心的一件事儿，就像你今天呢下楼取了趟快递，今天去游了个泳，跟人聊了个天儿，一个很开心的一件事儿，一个就是生活。也希望大家没事儿晚上七点多的时候看一下我们的直播，我带大家一块儿锻炼一下啊，不是光看。 拿起你的这个小哑铃，然后呢带一个地垫，好吧，没有地垫没关系，准备矿泉水，喝点水，我们一块去锻炼。这就是希望，呃，也希望很多朋友啊，要练啊，然后再吃那瓜，那瓜才能吃得香，好吧？感谢你的收看，我们下次见。